Gloire à ceux qui sont morts, tous les déchus sont dans mon cœur. Gloire de la vie de bord, et sa paix et sa douleur. Gloire à ceux qui sont morts et sont tombés au champ d'honneur. Gloire affronter ses temps avec la défense de sa valeur. par l'odeur du sang, il s'est tué. Gloire à ceux qui sont morts, le temps du deuil est révolu. N'avoir plus de trésor que celui d'avoir survécu. Gloire à ceux qui sont morts et qui disparaissent dans ces flammes. Le bûcher consume leur corps pour mieux 好き